الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا فجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا بأمرهم هذا وجاء يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا واشتروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم